Доброго дня, доброго дня, шановні мої. Сьогодні я вирішила говорити по-українськи, тому що насправді мені набагато легше спілкуватися цією мовою. От, І тому ми з вами продовжимо. Я обіцяла вам розповісти про те, як я йшла. Ми на прошлому нашому відео про це дивилися, як ми, як я йшла до бізнесу, яким чином, е, як в чому вчило мене життя. І е, сьогодні е, я хочу розповісти про свій досвід того, з чого я починала. Значить, е, Звичайно, для того, щоб е, захотіли працювати самі, значить, треба дерзати. Для того, е, перш за все, треба е, подумати, е, чим би ви хотіли займатися, що ви вмієте, чим хотілося б займатися. Е, тобто оприділитися із кведом. Значить, е, квет е, кожен може вибрати під себе в залежності від того, чи ви хочете працювати з великим бізнесом, наскільки ви себе е, відчуваєте сильним, чи ви хочете просто працювати самому по собі. Це буде дві, два різних підприємства. Або це буде фізична особа-підприємець, або це буде товариство різні товариства, е, товариства, наприклад, з обмеженою відповідальністю, яке буде працювати з податком на додану вартість. Значить, е, перш за все, е, перш саме найперше, що треба зробити, це з'ясувати, чи я хочу працювати з великим бізнесом, тому що самому працювати ніякому, чи я хочу просто працювати. Е, як маленька фізична особа-підприємець, і працювати просто звичайними людьми, займатися, наприклад, рознічною торговлею. Тоді, звичайно, вам хватить і фізичної особи-підприємця. Ви будете відповідати тільки за себе і тільки за свою зарплату, за свої доходи. Якщо ж ви е, хочете відповідати за більш великий колектив, Е, тоді ви організовуєте і платите більші налоги, більші налоги, е, тобто ви стаєте е, платником податку на доданої вартості, це 20%, податку на прибуток теж більше, ніж 20%. І податки йдуть податки, які на зарплату. Це ви платите за свого найманого працівника. 22% е, єдиного соціального збору це те, що йде на пенсію е, для вашого робітника. І також ви за нього платите податок на прибуток. Тобто е, великі підприємці повинні платити трошки більше, маленькі, якщо ви підете на єдине, і також ви розбираєтеся з тим, а яка ж система налогу обкладення, якою системою ви хотіли користуватися. Е, це теж залежить від того, чим ви будете займатися і скільки у вас є грошей. Можна займатися, можна просто піти на е, е, Піти як звичайний платник податків і платити податок на додану вартість податок на прибуток, податок на зарплату це той, про який я розрахувала, ну, розказала вам. Е, так, з податками, вроді би, як розібралися. Далі що? Якщо в нас, якщо ви бачите, що у вас є якісь кошти, чи є звідки взяти, е, або, можливо, є інвестор, якийсь ваш друг, чи брат, чи е, можливо, батьки, які можуть вам допомогти, е, і родичі, які можуть з вами скластися, ви можете організувати, звичайно, своє підприємство. Своє підприємство, коли ви виробляєте, це завжди е, вигідніше, ніж коли ви купляєте і продаєте. Чому? Тому що е, тут, звичайно, це ваша сировина ваші працівники і затрати, які йдуть на виробництво цієї продукції, а далі це ваша продукція. Е, завжди виробляти своє, завжди е, завжди продавати своє, реалізовувати своє, воно завжди вигідніше, ніж купити те, що люди вже зробили. Тому е, є, ви бачите, є у вас інвестор, звичайно. Треба починати з чого, підрахувати, які у вас будуть витрати. Витрати йдуть на що? Витрати йдуть на обладнання, витрати на землю, на цех, на техніку безпеки, витрати на охорону праці. Обов'язково витрати йдуть на захист е, нашої екології. Е, це все ми це все ви підраховуєте, дивитеся, скільки вам потрібно гроші, грошей. І для того, щоб запустити ваше виробництво, треба вкласти ці гроші і далі запустити виробництво. Звичайно, посадити спочатку бухгалтера або самому сісти і вести всі свої доходи, витрати і доходи. Спочатку будуть тільки витрати. От далі ви, е, коли запуститеся, будете бачити, що йдуть і е, доходи. І в конце концов плюс на мінус і отримується плюс. Е, запустились, але кожне виробництво повинно е, працювати, він має свій самий е, найперший документ, який називається технологічний регламент. Коли ви создадете, коли ви розробите технологічний регламент, де буде вказано абсолютно вся ваша робота. Е, від початку, від вашої сировини, від вашої історії, яким чином і коли ви вирішили е, побудувати і запустити своє виробництво, і до самого закінчення це то до екології. Технологічний регламент це як паспорт у людини. Технологічний регламент вказує е, вказує абсолютно все, кожний крок по кроку, все, що робиться і, наскільки безпечна ця продукція. Коли є на підприємстві технологічний регламент, то і е, працівники е, абсолютно точно так же, як і вироб, е, як і ті люди, хазяїн, той, що создав і почав працювати, тут набагато легше працюється і набагато легше дихається. Тому, звичайно, треба починати з технологічного регламенту. Е, далі до технологічного регламенту, оскільки у вас будуть працівники, потрібно е, обов'язково розробити для них е, посадові інструкції, щоб кожен із нас прийшов найманий працівник, і він знає, знає, що від, від нього хочуть. Тобто в нього є свої обов'язки і в нього є свої права. Повинна бути обов'язково охорона праця, тому що скрізь де е, навіть включається просто лампочка, включається просто розетка. Е, працівник, який до вас прийшов працювати, він повинен бути захищений, його здоров'я повинно бути захищене. Е, і, звичайно, коли ми запускаємо підприємство, потрібно думати за екологію, тому що ми надаємо людям роботу, ми платимо державі податки на те, щоб держава е, утримувала і допомагала тим, хто не може працювати, кого немає здоров'я працювати, щоб вони теж почувалися людьми. Е, і їм було легко і добре, і і вони відчували нашу підтримку. Для цього ми і платимо налоги. Налог на податок, налог на прибуток, налог на зарплату. Це все йде для того, щоб люди наші були захищені, ті, які не можуть працювати, немає в них здоров'я. Е, і таким чином держава е, повинна опікатися громадянами своєї країни. А ми їм допомагаємо як роботодавці. Таким чином, е, таким чином, трош, трохи я розповіла вам про початок виробництва, про те, що в нас є саме головне. Саме головне це регламент. Е, далі, завтра ми е, поговоримо з вами про охорону праці. А затім, е, а після цього ми поговоримо і про екологію, тому що якщо ми запускаємо виробництво, це не значить, що ми повинні своїми вибросами. Е, тобто виробник, який виробляє, він не повинен своїми викидами е, і випросами в атмосферу е, заважати жити іншим. Тобто, якщо ти маєш прибутки, зарплати, надаєш робочі місця, які ти молодець би не був, це прекрасно, але разом з тим потрібно думати і за наше майбутнє покоління тому що ми хотіли б, щоб і наші діти, і наші внуки, і правнуки, і е, покоління в 10-му коліні, і в 20-му, і в 30-му, щоб вони жили і згадували нас, е, і згадували нас хорошими словами. Як казав, казав Тарас Шевченко, не злим тихим словом. Е, трошки я вам розказала про те, що знаю. І я сподіваюся, що вам це було цікаво. Е, пишіть, будь ласка, свої коментарі. Можливо, когось щось зацікавить. Я завжди рада буду з вами е, поділитися тим, що я знаю. Що я знаю, що я знала за все своє робоче життя. У мене вже більше 30 років стажу в цій країні. Підписуйтесь, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Я буду завжди рада. Рада вас бачити і будемо дружити. На все добре. Пока-пока.